Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Lestari SPD di Info Seputar Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Lusinya Selatan Ikut liputannya. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau OMBK tahun 2022 di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lusinya Selatan berjalan lancar selama dua hari, dimulai tanggal 19 hingga 20 September 2022. MBK di MTSN 7 Lusungu Selatan dilaksanakan dengan tiga sesi, yaitu sesi pertama pukul 7.30 hingga 9.40 waktu Indonesia Tengah, sesi 2 pukul 10.30 hingga 12.50 waktu Indonesia Tengah, dan sesi 3 dari pukul 14.20 hingga 16.30 waktu Indonesia Tengah dipandu oleh Dr. AMBK Khairunisa SPD, teknisi Ahmad Hafi SPD dibantu oleh Siti Zulfahrina SPD, Nur Izzah Maulida SPD, dan Maratul Munifah SPD sebagai pengawas pendamping sebanyak 45 peserta didik dan 5 orang cadangan yang terpilih melalui sistem pusat penilaian pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Puspendik dari data emis peserta didik untuk ANBK 2022 di Laboratorium Komputer Madrasah. Kepala MTSN 7 Hulu Sungai Selatan yang menjadi SAG MPDE didampingi Kepala Laboratorium Komputer Rasmiati SAG mengatakan ANBK tahun 2022 dilaksanakan dengan penuh persiapan dan kesiapan yang penuh tanggung jawab. Alhamdulillah setelah melakukan tahap simulasi dan geladi bersih beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan ANBK utama hari ini, semua peserta dapat mengerjakan numerasi, literasi, dan survei karakter dengan baik dan panjang. Ia menambahkan, ANBK bukan asesmen yang ditujukan untuk mengukur tingkat keberhasilan seseorang, tetapi untuk mempertahankan tingkat kemampuan siswa dalam penguasaan numerasi dan literasi atau kemampuan dasar. Pelaksanaan ANBK 2022 di MTSN 7 Sungai Selatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi minimum siswa, terutama budaya literasi dan numerasi, dan dalam pelaksanaannya, ANBK 2022 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sementara Proktor ANBK MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Khairul Nisa SPD saat dikonfirmasi menuturkan pelaksanaan ANBK utama tahun 2022 secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Pelaksanaan ANBK tahun 2022 di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan dari hari pertama sampai hari kedua dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Meski memang tidak dapat dihindari sering terjadinya force close saat kegiatan berlangsung. Sampai jumpa di MKSN 7 Nusa News berikutnya. Saya Budi Lestari SPD bersama tim Kerabat Kerja dan Kalumpang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.